Les seves novel·les han sabut apropar-nos les veus i les experiències viscudes als barris més populars. De forma especial, aquells que s'ubiquen a la zona del Besòs. Però el, Javier Pérez Andújar no només ha estat un grandíssim cronista i narrador de les ciutats invisibles, dels barris invisibles. El Javier en realitat ha narrat, ha narrat tota Barcelona, i en especial la Barcelona més important, la que ell mateix anomena com la ciutat democràtica, la construïda i conquerida per la seva gent. Volem una Mercè viva, alegre i diversa, però també volem una Mercè inclusiva, on ningú, absolutament ningú, se senti discriminat pel seu origen, creença o preferència sexual. Fem de la Mercè una festa per a tothom i on hi càpiga absolutament tothom.